Sakarya Meydan Savaşı'ndan Ankara'ya dönerken tabii herkes çok memnun, zevkten dört köşe. Paşam aman ne güzel, 400 senedir ilk defa meydan muharebesi kazandık falan filan. Kendini karşılayanlardan kendisinin genel sekreteri